C'est ça Ah Et bonjour ben à tous les amis, c'est Anso. Aujourd'hui, on se retrouve sur Lego Star Wars. Franchement, il y a des personnes qui m'ont demandé, euh, oui, bah, nouvelle partie, de faire une vidéo sur Star Wars, que ce soit Lego en un jeu normal. Ils m'ont dit, fais un truc comme ça. On sera, pourquoi pas. Donc voilà, tant que c'est du Star Wars, ils m'ont dit, vas-y, fais. Euh, donc, pas forcément, on va commencer par l'épisode 1, hein. Et le jeu est en français. Attendez, juste que le son de mon micro.

Euh, ah bah, on va ça Ah bah tiens, ils me le disent Thank hum, you. Hum, hum, barre de... Ah, il y a une, une barre là-haut. Et si j'appuie sur R... Oh. Ah, ça c'est... Right. Non, il y avait Ok. One. pourquoi tu ouvrais pas C'était juste ça. Très bien. Voilà. Comme ça. Allez hop, salut